备受期待的两千零二十一春节联欢晚会如约而至，整场直播在《难忘今宵》唱完以后，圆满的落下了帷幕。每年的央视春晚的节目种类都非常的丰富，这是一档适合老少的节目，也是一年只有一次的春节联欢晚会。吃着年夜饭，陪着家人，看着春晚是许多人梦寐以求的场景。此次春节联欢晚会上， 看点十足，贾玲和张小斐合作的小品一波三折，趣味十足，还特别有现实意义。另外，周深的《天籁之音》，王一博的舞蹈都很夺人眼球。周深、张也合唱《灯火里的中国》，在本次的春节联欢晚会上，合唱节目有很多。周深和张也共同演唱的《灯火里的中国》，早在节目单爆出来的时候。 就得到了众多周深的粉丝们的期待和喜爱。周深的声音宛如天籁，听周深唱歌完全是一种享受。周深的歌声有很大的魔力。在先前的采访中，周深和张也老师就透露过，他们在春晚舞台上演唱的是一首温暖大气的歌曲。如他们所言，这首《灯火里的中国》真的是一首特别好听的歌曲，歌词大气。 周深和张也老师的声线又很温暖，这让他们此次的合作显得天衣无缝。张也老师的演唱水准不用多说，完全无可挑剔。周深的演唱水平呢，自然也不用多说。周深真的是一名靠老天爷赏饭吃的艺人，他的声音完全让人无可挑剔，他的嗓子是被天使吻过的嗓子。《灯火里的中国》高音部分。 张野老师唱的太好听了，周深也不差。当两人的声音交织在一起的时候，简直太好听了，就像是一个人唱的。不过仔细一听，还是有差别的，因为各有各的特色。周深和张野老师的此次的合作简直天衣无缝，让人无可挑剔。王一博、关晓彤和刘德华合作，牛起来！ 王一博、关晓彤和刘德华组成的小组也是整场春晚里比较受欢迎、受期待的小组之一。这首《扭起来》也是一首比较欢快的歌曲。头顶上扎着两个小丸子、披散着头发的关晓彤穿着一条红色的小裙子，特别的可爱。她的声音还是挺适合这首歌的。王一博的表现也备受大家期待。 不负众望的是，我们竟然罕见的看到了王一博像个邻家大哥哥一样的样子。平时的王一博是个酷盖男孩，带来的表演也大多是比较野的。原以为王一博在此次的春晚上只会唱歌不会跳舞，没想到的是，等到节目正式和我们见面的时候，王一博竟然还跳了舞。直播也给了观众王一博很多跳舞的镜头，跳舞的王一博特别的撩。 每一个动作都很专业，卡点也很准，看起来特别的过瘾。虽然王一博跳舞的镜头不是很多，但是在像在央视春晚这样大型的舞台上，能看到王一博跳舞的镜头，粉丝们已然感到很满足了。央视的春晚你看了吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。